Ich äh, wünsche Bonifatius Werk bleiben so öffentlich und äh, freundlich für äh, Leute, welche brauchen Hilfe und auch viele, viele Freiwillige, viele, viele Leute, welche wünschen, unterstützen Bonifatius Werk, großes Arbeit. Gott segnet Bonifatius Werk.